egungo ekonomian desberdintasunak areagotuz doaz eta segregazioa ere areagotuz doa. Beraz eh, horrek islada dauka egungo hirien egituraketan eta auzoen egituraketan. Horri aurre egiteko eta zaintza esparruak bermatzeko eh, beharrezkoa da politika publikoek etxe bizitzaren alorrean ere apostu sendoa egitea, sektore publiko bat indartuz, baina beti ere koesioaren e, ideia bermatuz eta segregazioari uko eginez, ez? Espazioak anitzak izan behar dira eta, eta espazio konpartituak izan behar dira. Itziber Etxezarreta Etxarri, naiz, EHUko Ekonomia Fakultateko irakasle eta ikerlaria.